Hey, mambo vipi? It's your boy the Renko. Ama kipenda the Soldier Boy. Niko hapa hivi. Nataka kuwashia happy new year. Wale wote wenye tumevuka salama. Wacha Mungu awasaidie. Tuwe na uh, a new year with a lot of success.